احنا تغدينا وهبطنا للجريده نهضموا درنا الحريره الطيب <laughs> درنا الحريره ابراهيم وسلمى السلام عليكم تحياتي تحياتي تحياتي السي عبد الله ها مريم ضروري <laughs> ها الجريده ديالنا الشميشه يلا بانت تبارك الله شتا صدات اليوم والبارح صدا الغدا غيجي نهار زوين تبارك الله ما شاء الله طالعوا مغرب البحر اه غدا غادي تكون الشميشه البحر راه مسدود البحر راه مسدود اه السبع ما تيشدوا عليه البحر ما عرف <laughs> كنت معاك بيجي اخرين باقا جايه بابا لا لا ما كاين نبيله نعم لا لا لا على الهضره اللي قال براهيم جنخلاش على الهضره اللي قال براهيم لونطخي فيها سمعتيش كنقول لك خوش عبد الله فين مشيتي خاطي يخرج من الجماعه الشيطان لا مشيت الدجاج تطلع على الدجيجه لا شنو طاري في البيدون لو فاش في البيدون لو شطاري ما دركت عليها الشمس انا بلا دابا انت وانا ما بغاش نعس نعس فهمتي راه الدار عندنا راه فيها واحد السحر سبيسيال السي ابراهيم ها هضره فيه تجيب الناس نبيلة حيدي راه دركت عليها الشمس خلي السيدة تنعس تتشمش وراه هي عزيز عليها بالعكس عزيز آه. عليها هكا كير بيطلع حلو بيطلع ما كنت في السطح طلع بماروكي إيه. كنحاول نزليه ولكن خصك عاد تعرفي كيفاش تهزيه فهمتي هلاك شي اللي يجي يدير لهم دايره لهم انت كترعد فاش تهزيها بحال هكاك ما تتحركش تحركش دابا ديالها انت وما تضريهاش اون آه. ميم طون راه بحال هكا تهزها نجرب نهزها عندنا واحد غادي عاد ما غاديش تهزها غادي هذا هذا واحد الحجل هذاك الذكر عطينا السلع تيقلب على شي طاجين وانت اسكت راه نزل نضحك وتسكت حنا تنكملوا النهار ديالنا مع الحباب ديالنا الزوينين مرحبا ديالنا الزوينين السي ابراهيم الغزال ديالنا المزابي المزابي تيهرب عندنا تنتوحشوه آه. ما تنلقاوش آه، والله تنهرب عندنا السي ابراهيم السي عبد الله ديالنا حتى هو تحياتي لا لا اسماء الناس ديال تالودانت آه. لا الناس اسماء ما بقاش من تالودانت هضر اسماء يلا ديروا لايك وابوني وكملوا الفيديو تاعكم بخير شكرا انا لا الفيديو حتى هي سلمى ولات منا لا لا سلمى ولات اختنا لا لا نبيله مراتي العزيزه ها كيفاش شويه غتولي تيجي المناوي كيفاش تولي المناوي لا لا مراتي العزيزه قولي شي حاجه للمشاهدين ديالك حنا اللي تنعاونوك شنو ندير لهم هكا ديروا لايك سوا سوا انت شوف شوف جوج لنا بن صالح وبن احمد هذا عيالات ديالنا مهضرين فينا الله يحفظهم لنا ويخليهم لنا امين هادي قال لك انا اسيدي ولا لا المهم الا كنتي تفرج راجل اسيدي الا كنتي امراه لا لا هادي لا لا سيدي البيتزا ما بغاش يمشي هنا هنا دي تارت او سيترون هادي تارت ديال هاد لا تارت مريم مريم اجي قلنا هاد لا تارت اوه لورونج قلنا اش درتي فاتك لا تاخت مريم شوف تاخت اورانج تاخت ديال اش اورانج لاك ديريكا هنا جاب جاب جاب جيب وتفرجوا حتى الاخر ياك <laughs> هي <laughs> واش هادشي دايرين هنا هادي حريره لا حريره حرقت مراتك تحرقها حريره مغربيه هذه حريره مغربيه 100% 100% مغربيه يلاه بصحتنا هز عندنا البان ياك <laughs> اشنا راسنا مره وحده صافي ولينا هاني دابا بينت راسي هاني هاني هاني مع السي ابراهيم هذيك اسمع تكوني ديما هنا ياك شكرا شكرا باقا الحريره مرحبا واش باقي شوفها كيف السيارة لا هو عرفتي ولكن لا هو مرحبا بكم معنا الكوتي ديالنا هادي ماشي هادي مريم هادي مريم تحية لكم ماشي بس عبد الله وعبد الله واسماء سي ابراهيم السيده اللي ولا تزرق ولا تزرق ولا تزرق سنة سنة دي مصيبة الكاميرا راه داير شكاية باش يبان داير شكاية داير شكاية هذا الكريدي معانا لا خلي المشاهدين يشوفوا التلفاز واحد الزوية العود ما شهيناكم فيها يا سلام يا لا ما دير هنا ايوا ها انت ماشي ما تحلوها هنا ابراهيم هذيك ماشي ديال هنا لا تحلوها هنا اه, نعم، آه. ابراهيم آه، اخشي زيت العود عجبك؟ اه زوين نعم صحة والراحة <laughs> عاش مالك الضحك شحال شحال هذه لا ديك الساعة ابراهيم ما هذيك ديال الحلب عندك طريق الحلبة آه. ابراهيم تيقول لجوجل تيقول لهم مرسيدس في كلاس في كلاس في آه. آه، والو ما عرفهاش آه، يعني. جوجل لا ما عنديش ما عنديش ما عنديش كونيكسيون وانا نقول جوجل وانا نقول الحلبه ويطلع لي الحلبه <laughs> الحلبه هي اخر اختراع ديال ديال المانيا في سميتو انا ما طلعش لي سميتو مزيان <laughs> اتريمر شويه اتريمر ماشي مرة دايرة بنتي ايه انا يعني <laughs> ما عجبهاش هي سميتها في اليزير اليزير في اليزير اظن يزير في الشيبه في وين تاين تايب اليزير ماشي مشكل زيديني غير شويه من عند قوليها لي يا اختي هذاك ذاك الزيتونه فين الهضم الزيتونه فين الهضم بزاف لا طول ماشي مشكل والكاميرا ما عرفتي داك الهضره خلينا باقيين وزعما الكاميرا ما بيتزا خذ بيتزا خذ بيتزا اه الخوار زويتي زوينه زوينه خذي منها هذه ما تجبالي حلوه زوينه ديري صحاباتك هاي تحية لكم سلمي على خديجة سلمي على خديجة روعة سلام يزاد وين وين المدة العامر ايوه ايوه كاين الحركة اه مع السبت والحد كاين الحركة ديما كانت العامر اه مزيان الروايح مزيان وي الناس تيشوفوا الشميشه شويه اه تيخرجوا هذا التيبيشه تكون عامره شنو هي حلوه ما حلوه ما حيتش فيها تكون عامره في الصيف بزاف الصيف ما بقاش بلاصتك وها الصيف ديما دابا ما تبقاش بلاصتك قلت تعشينا فيها انا وحنا مجموعين بس محمد إيه. وسكينه إيه. طيب، ما كانش صعيب كانش الشتاء عامر كانت عامر ما كانش ديك الساعه الحاجه الحاجه ما شهر 12 ولا ما إيه، قلتش آه لا شهر واحد شهر واحد ودوزو معنا راس العام هنا بحال هادو بحال اه حنا جينا من بعد حنا جينا من بعد من بعد راس العام جينا من بعد ادوس ما دوس ما دوسيش لا جينا من بعد جينا من بعد جينا في الاخر جاتهم واحد اي هاد الوقيته هاد الوقيته لعبتهم انا بحال جينا بحال جينا من مراكش ورا جينا من مراكش وقيله قبل ما نمشيو لمراكش ما غادي لمراكش عاوتاني عبد الله لا قبل ما مشيو مراكش عبد الله قبل مشيو مراكش لا مشوا 23 ما كاينش واحد داك عيد ميلاد تما عندكم 23 اييه واحد 23 كنا غاديين مراكش وديك الساعه كان عيد ميلاد دابا نبيله نبيله دابا خصنا نسمع شنو شنو شوفي نبيله هانت الكاطو كاين خصنا نشرح انت واش نشرح واحد بواسون انت شنو نسين بواسون انا لا لا لا زوين Verso. Verso. Verso, verso. Verso, Oui, Verso. verso. verso. verso Verso. Alors c'est euh, pas Verso. Euh, ah ah, verso. c'est pas ça. Verso. Verso. Verso. Verso. Février, Verso. Le 12. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. Verso. vers احنا الصوت <laughs> <laughs> انا نفس المصدر اليوم نكشه جزائريك الحوت شنو انتو انا انا العقرب ها؟ انا وصلت تمشي تمشي آه. انا معروف آه. آه. الله يبارك 50 عام هذا الجمعة ديال 50 عام يبغيني يبغيني حيدو من الصفر واخا حيدو من صفر جدك لا حيت شوف دوك الشبيهات الصغيورين تحسبوا عام عام عام دوز 10 وحده بيضاء شويه صغيره 11 عام 50 عام كاين وحده كبيره ولا تيديروا الشمعه فيها حرف ايه فيها آه، رقم فيها رقم تقطعيش بزاف اختي عرفت داكشي من القطاعي قريبه الصغار باش نجيبهم بارك نجيبهم قادين ايوا شكون يوارد بسلك سالومي استسمحنا العنا راه داي ليا فمي سالومي هاكي تقول لها سالومي لا ابراهيم هاكي انا بغيتها هادي شنو بغيتي هادي هاكي سي بصح انا تغديت مزيان صافي <laughs> انا ولا بلا عطينا وحده اسماء آه، خديجه اسماء لا ما تلفات لك ولا مرات الزرق خديجه لا لا لا هما اللي قالوا لي ياك ما رايك ما مرا ديال شبينه لا هذا كريدي في البلاد شوف في البلاد يقول لك كريدي آه، عندي لك شي شي مشكل <laughs> a gardera <laughs> C'est trop, on dire, c'est trop. C'est trop. Mm. Ah, Un petit peu Non, demande d'araignée. C'est fait ça. Demande mm. mm. c'est trop. Vas-y, c'est trop, trop. là. Ouais. Dormez, vous plaît الذي هذاك ما يستغل هذاك التحدي دابا قولوا يا راه تمشيو هذه وقت تمشي <laughs> اه سي عبد الله هذا هو المشيان آه. بلي ما كليت والو انا ما كليت والو باش ما نتمشى <laughs> <laughs> اه ربي العزيز عند الله درت يعقوب هذاك حاد كاين ناس ما تمشى ولا ما كاين هذه الحب ديالي دوب انا بلا وي هات حط لها بغيتي بنينه غير فيها لكن بنينه فنه شنو في اليوتيوب سيدير كومونتير قبل ما قبل ما يوصل درتي ما درتي عرفتي علاش ما درتها انا ما هزيتهاش صافي عاقبك سي سي دير كومونتير لا لا ما عرفتش لا تشوف غير تقرا العنوان ديال الكومونتير اش قال؟ معروقه إيه. طلع العراق زوين بحال ديال الطاجين شوف نعطيك شنو وعرفتي شنو قال لا ما فهمتيش آه. ما بينا لا راه كثر الشكلاط وقيلا لا لا إيه. قلت شدتي شويه من حداتي شويه من الهواء سمعتني هو تيهضروا بينا هو هو يقول هو ما سمعش ما سمعش ما سمعتش من هو يقول اه زوينه زوينه من اش درتي ليها اش كتحكي ماما ورا ما تبقى <laughs> ولا دايره الماكياج يوتيوب التربيه تكون تيدير كومونتير يلا يقرا العنوان ما كل الابوني معانا ولا ولا ولا سميات ولا سميات تقولي آه. مريم مريم صاحبتي ديالها خلاص دابا نقول لها لا سميات وعيسى لا عافوا سميات اللي م abonné معايا شكون ما بزاف ام سوسان ام ام ايمان ام محمد بعدا ام عندك شي شي 100 في في ام ام ام دابا حافظه العيالات ام صباح حياه رجاله رجاله كاين هذاك الصيادين مع سميتو الصيادين مع سميتو كاين صيد الساحل وكاين صيد الساحل وكاين هذاك الجينيرال مع سميتو المصري محمد وكاين واحد حتى نوجه ليه التحيه من هنا شتو البارح في ديال الارنب من العراق محمود, محمود آه، موصول ونجد لك التحيه من هنا داكشي تدير من ايمي والدار اكادير من ايمي والدار اكادير المغرب المغرب <laughs> هذيك هذيك البارح حددت ليه دوز ابوني من عندي جوج الاشتراكات واه انت وليتي آه. تتفرج في القناه ديالو وليتي مدمن آه. <laughs> بها عنده قناه زوينه بصح عرفتي القناين تيلعبوا معاه تيهزو تيطلعوا فيه تيربحنيا تيربحنيا والشاب اللي هنا قلت لي يضرب شكون اللي بغى اتاي سي عبد سي ابراهيم ايمو الدار ايمو الدار اكادير المغرب الجزيره الجزيره الجزيره الجزيره سي هذوك سيبان حتى يتصنعوا إيه. في دوك صحاب الاخبار لا لا لا هما خصهم يهضروا بحال هكا الهضره واضحه بابا حتى هو تيبغي تيبغي تبارك الله بابا واحد الصوت آه، آه، واحد آه، الصوت رائع زعما اللي كيدير الاشاره ديالو هو زين تعجبني الصوت ديالو زين واخا يخرج هو المدينه وداك الشيء من هنا تحيه للسي علي مبشور سلمى راك عزيز <laughs> قلت لي فراس لي لاله كريمه الدراري لاله فاطمه الزهراء الجدارمية وجدارمية محسن وعبد الرحمن الجدارمية سيرتو الجدارمية وسيرتو الجدارمية قال لك ابراهيم كاملو من الفوق لتحت <laughs> كاملو غادي <laughs> تبعنا الفيديو تيدير لايك وشرت معاهم في ديال لويزا شو ما خدك نوجه التحيه ما ربحش تروح معايا لويزا الذهب التحيه يلا وجهي لهم التحيه زليله ايه زليله وخديجه وقولي شوفي مرفوع يلا إيه، وفي وفي بصوت مرفوع شهرمان عائله شهرمان في الولايات المتحده ولا لا اسماء شوف شوف هي زيزونه خليها تهضر خليها تهضر شوف ولكن شوف خليها تهضر هضري بصوت مرفوع وزي راسك ديريها <laughs> دليله وخديجه وروعة مالهم دليل عشان عملت كان انتم عزازين علينا انتم عزازين دليلة كان آه، كنوجه لكم تحية وشكرا حيت كتفرجوا فينا شكرا شكرا شكرا دليلة شكرا دليلة شكرا دليلة صاحبة أسماء شكرا شكرا وماما ماما ماما هي اللي تدير لكم أنا صاحبتي أنا أنا قالت أنا قالت ديالنا تنوجهوا تحية انا ودعاء ورجاء والحاجة وفاء والحاجه وفاء لا شكرا على يوليا الحاجه وفاء هي صافي راه ولات هي لنا ديالنا بحال بنتنا راه مهيا فيها هاني عليها شفتها شفتها ونوض تمشاو نوضوا يلا تمشاو شوف لا دابا سبعة ونص الله لا هو الشغل اللي نمشي شويه بحال هذا زوين ما تيهجيني سخينه دافيه لا خطيره خطيره انا شديت انا شديت تمشي لها اش تاع سخان صوفه ولكن كتكون فيهم واحد الريحه ولكن خصها تصبن دابا هي تدير لي انا الحساسيه انا كبرت انا ريحه الصوفا انا عزيزه عليا ريحه الصوفه حتى انا حتى انا عزيزه عليا شربنا الحريره كلينا ال dessert حطينا الريحه حطينا الريحه باغيين نتريحوا حطينا الريحه ديال ديال ابراهيم جبنا البارفان ديالنا ابراهيم شجا جاب ديالو في البارفان تاع الكارو هو ابراهيم <laughs> حنا درنا ال goûter تعشينا بكري وبقينا مجمعين كلينا ال dessert وجبدنا في الاخر الروايح تريحنا وضحكنا ولعبنا بسيت ندوزو قصص زوينين مع مع الاصدقاء والحباب الله يخلينا ديما هكا يا ربي وحسن سوما يا ربي و... يا رب ومن بعد خرجنا درنا لا مارش آه، ما بغيتش نكمل على هذا الفيديو غيجي ثاني طويل بزاف بقى سميتو لا مارش بوحدها غادي ان شاء الله غادي نلوحها عليكم آه، بالليل تاع الشوامة وتمشى آه، نكملوا على داك الفيديو اللي كنت كان لاحو راجلي كان فيه غير شويه آه، ايوا وهذا وهادشي اللي كاين احبابي خليناكم على خير الله يحفظكم الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي like وشي commentaire زوين و ابوني اللي ما مابونيش يتابونا وشكرا بزاف